Уважаемые коллеги, опытные врачи и начинающие врачи-стоматологи, приглашаю вас в учебный центр Мегастом для того, чтобы раскрыть вам все секреты реставрации твердых тканей зуба. Врачи на практике смогут попробовать снять силиконовые слепки, наложить кофердам, создать контактный пункт, применяя различные виды матриц и многое другое. Уверяю вас, что вы получите много нового, интересного и сможете применить это в вашей практике.